menyampaikan terima kasih atas ada anugerah Dr. Iliana Pemberian pada pagi ini kepada saya. Penghargaan ini tentu bukan hanya saya pribadi, tapi juga kepada teman-teman yang banyak bekerja membantu dan juga bekerja sama dalam upaya kita kita mau habis semuanya sebuah diplomasi. Yang pertama tergantung dengan jelas dalam lima Undang-Undang lima yang mengatakan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan tentunya juga ya menjaga kepentingan Indonesia dalam percaturan negara kita. Tentu itulah